เรามาลองใช้ท่านั้นดู孫悟飯は私が先にいただいたぞ デマになるなよおいどうなってるんだどうして誰も集合場所に来ないもう待ってられんこの僕に迎えに行かせるとは大会が終わったらこいつら全員破壊してやる しゃいでくれるじゃないかでもそろそろこっちの番だよ邪魔するやつは潰す たかと思ったぜ倒れてたまるかこれくらいのピンチ慣れっこだぜつけてやれクリリンなかなかいい動きしてたじゃないかかっこよかったよ 18号さん家族のためにも俺もっともっと強くなるよ本当はクリリンに渡したいものがあったんだけど俺は18号さんのその気持ちだけで十分だありがとう18号さんお前たちこんな時にああもう聞いていられるか次次 力を隠していたやるのだが勝負はこれからだ強い 今の破壊はなかなか良かったご飯俺がお前に与える修行はここまでだ今のお前なら大会を勝ち抜ける心配するなピッコロさんはい僕がみんなを守ってみせますああいい話だなって違う早く来い大会が始まってしまうだろうが こんなところで何を遊びやがるベータお前まで参加しなくたっていいんだよ楽しくなってきましたお前たちいい加減にしろよ にのってなりましたが力の大会とやらでは存分に楽しませてもらいまし に響きすぎたようだな

暴れたくて仕方ないようですじいや頑張っていや頑張ってね本当に何もかもやるな楽しく暇が潰せそうだ。 私 私がこの私がお前ごとるこの程度の攻撃 皆さんもうヒーローロシアムは始めてเอาเดิมเมื่อของเดิมอดีตสแล้วโคตรนูบสเลย